Στην άσκηση μα ζητείται να υπολογίσουμε την αρχική θέση ενό αυτοκινήτου αν γνωρίζουμε τη μετατόπιση του. Τη χρονική στιγμή T0 ίσον το 0, το αυτοκίνητο βρισκόταν στη θέση Χ0, ενώ τη χρονική στιγμή T1 στη θέση Χ1. Επομένω, το διάνυσμα τη μετατόπιση του αυτοκινήτου θα είναι αυτό που φαίνεται στο σχήμα και το μέτρο του θα ισούται με Χ2 μείον Χ0, δηλαδή 5 ίσον 10 μείον Χ0, άρα η αρχική θέση του αυτοκινήτου ήταν Χ0 ίσον 5 μέτρα.